ځمکې ته لیک لیکوال بیجال اوچاره جانی انځورګر اجنتا ګهتا کورتا الیسان بایرن ژباړه درخت دانش کتابتون ګرانې ځمکې څنګه یې نه پوهېږم چې تبه لرې که د اقلیم بدلون له امله د هوا اتموسفیر ډېر تود شوی دی. ما واورېدل چې مور مې څو ورځې مخکې وویل چې څنګه باید د ځمکې له کرې څخه ساتنه وکړو نو ما فکر وکړو چې دغه لیک درته ولیکم او خبر دې واخلم. زموږ ښوونکې شریفې جانې موږ ته وویل چې دغه وضعیت د ونو قطع کولو او وهلو، کورونو او فابریکو جوړولو او یا د کانونو د کیندلو له امله رامنځته شوی دی. دا په دې مانا ده چې ژوي هم خپل د اوسېدو ځایونه له لاسه ورکوي موږ همداشان ډېرې موټرې او الوتکې لرو چې هر یوې کاربن ډای اکساید تولیدوي زموږ ښوونکي همدا شان وویل، دا کار د دې لامل ګرځي چې د پرښو مرجانونه سپین شي. کټ مټ په همدې ډول چې موږ په بلیچ سره خپل کالي سپین کړو. ما فکر کولو چې دا ښه کار دی. وروسته په دې پوه شوم چې دغه کار هغوی اندېښمنوي. کټ مټ په داسې ډول چې زما مور د خپلو کارونو د ترسره کولو په خاطر اندېښنه لري. د پرخو د مرجانونو اندېښنه په دې خاطر ده چې هره ورځ تودوخه او د بحر د اوبو د ککړتیا کچه لوړېږي. ککړتیا یوه نوې کلمه ده چې نن ما په ټولګي کې زده کړه. موږ نه یوازې اوبه بلکې هوا هم ککړوو. په ډیرو هیوادونو کې د هوا ککړتیا له امله خلک د پوزې له ماسک څخه کار اخلي. ماهیان، شارک ماهیان او ډولفینونه هم د هوا د ککړتیا په خاطر ناراحت دي. ما یوازې دا غوښتل چې ووایم چې د ښې روغتیا هیله درته لرم. زه خپل دغه لیک د ام دانې شا او خوا ته تاووم ام یو خوندوره میوه ده خو ما نن یو ام وخوړو او یوازې زړه یې پاتې دی چې تا ته یې درلیږم هیله مند یم چې خفه نشي